palsu cukup populer Surat Yasin hatinya Al-Quran Banyak hadis-hadis yang tersebar di kalangan masyarakat Menjelaskan keutamaan-keutamaan sebagian surat-surat Al-Quran Namun sayangnya banyak di antara hadis yang lemah, bahkan palsu. Maka cobalah perhatikan hadis berikut. Sungguhnya segala sesuatu memiliki hati, sedang hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka seakan-akan ia telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Sunan 4 atau 46 dan dari dalam sunannya 2 atau 456 hadis ini adalah hadis maudhu palsu karena dalam sanadnya terdapat dua rawi hadis yang tertuduh berdusta yaitu Harun Abu Muhammad dan Mukatil bin Sulaiman karenanya ahli hadis zaman ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimat rahimahu rahimahullah mengkarnya sebagai hadis palsu menggolongkannya sebagai hadis palsu dalam kitabnya Al-Silsilah Ad-Daifiyah nomor 169